Päivä. Päivä, mä oon just e työntekijä Onni Heinonen. Mä oon hänen Rikun kollega. Täällä ei ole paljon muita paikalla, kun niin vaikka näyttää tätä paikkaa. Joo. Tuun perässä. Tässä olette nämä meidän työvaatteet ja tässä on myös meidän kahvihuone tän oven takana. Että Joo. Sinne voisi mennä taukoja viettämään. Kyllä. Mä näytän nyt sulla vaikka työpisteen. Joo. Tässä oli tätä työpisteessä, että niin, eiköhän sitten muuta. Joo. Voitko ruveta suoraan työn touhuun? Mikäs siinä? No minkä tästä omalle työpisteelle. Joo, kiitos.